Okay, ich spiele Jagdrunde der Harpchen und Harpien Lady 1. Harpien Deck. Ja, ist mein Lieblingsdeck, spiele ich immer. Da spielt die Mädels auch mal was anderes. Du bist dran. Ich aktiviere Elefanten. Hä, warum? Ist süß. Ich aktiviere Seelenaustausch. wieso denn die Sturmkraft der Monarchen? Die habe ich leider noch nicht. So. Das ist jetzt eigentlich nicht so ein gutes Deck und ich bin auch keine gute Spielerin, aber es geht ja um Spaß schließlich. So, aktiviere Twin Twister, hilft die Karte ab. Dann darf ich deine beiden Zauber- und Fallenkarten zerstören. Dann aktiviere ich Return und darf diese Karte spezial beschwören. So. Dann beschwöre ich Trias. Halt! Durchbruchfähigkeit? Äh, du weißt schon, dass es nicht von der Hand geht, ne? Hm. Ah, oh, oh, sorry. Okay, ja. Ja, aber du bist jetzt dran. So. Jo, dann aktiviere ich jetzt... Moment, ähm, mhm. wie wär's erstmal mit ziehen? Yeah, sorry. Gigi. Moin, moin. Das Deck ist jetzt nur für meinen Freund und die Matte auch. Aber lass einfach spielen, oder? Hallo? Hallo. Geht das? Ja, warte. Mhm. Ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn sie zuguckt. Ich kann das Spiel auch nicht, also. Ja, eben. Dann spiele ich Rückkehr der Monarchen, okay. Dann beschwöre ich Eidos, perfekt. Und dann spiele ich Gedankengang. Welche Stufe? Ja. Welche Stufe? Hi.